Thank you. Ingatkan semua kata yang kau ucap dulu Kau berjanji untuk setia Kini ku tak. semua cintamu hanya untuk sakit Tapi tak pernah sesakit